фарадейдин тажрибалары. Соленоид менен магниттин өз ара аракети бул экспериментте дагы бир маанилүү өзгөчөлүккө көңүл буралы өзгөрмө магнит талаасына жайгаштырылган катушкада пайда болгон индукциялык токтун максималдуу мааниси эмне менен аныкталаарын аныктоого аракет кылалы биринчи жолу магниттик катушкага акырын киргизебиз муну менен биз электр тогу 1.5 ампер ашпаганын табабыз экинчи жолу магнит менен катушканы мүмкүн болушунча тезирек жакындатууга аракет кылабыз гальванометрдин көрсөткүчтөрүн алып индукциялык токтун максималдуу мааниси бир топ жогорулап 3.5 амперди түзгөнүн көрөбүз алынган натыйжа биз үчүн принципиалдуу мааниге ээ анткени анын негизинде биз принципиалдуу тыянак чыгарабыз өткөрүүчү жабык контурдагы индукциялык токтун күчү бул контур менен чектелген бет аркылуу өтүүчү магниттин бул контур менен чектелген бет аркылуу өтүүчү магнит агымынын өзгөрүү ылдамдыгына түз пропорционал